har xil ichimliklar olib keldi konyak shunaqa narsalar bor edi siz avval konyak ichganmisiz yo'q unaqa narsalar ichmaganman keyin menga majburlab ichirdi ich ich deb qo'limga tutqazib nima bo'ldi o'zingizni aqlingizni hushingizni yo'qotdingizmi o'shani ichganingizdan sayoq yurgani tayoq yeydi deb bekorga aytmasa kerak. Aziz vatandoshlar, Jasur Umirov 3 yildan to 20 yilgacha qamalish ehtimoli yuksak 10-oktyabrdan uje jinoyat ishi qo'zg'atildi Jasur Umirov va uning oshnalariga. Aziz vatandoshlar, bu video kengroq tarqalishi uchun yetib borishlik uchun tegishli yerga va tegishli insonlarga sizdan atiga bu videoga yetdim deb yetti harakat bilan bir dona like bosishingizni iltimos qilaman. Kimda kim bu videoga like bosib o'z ehsonini menga bildirgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin va albatta Allohim chiroyli qilib taqdirlab qo'ysin. Demak, videoni boshlaymiz. Aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men ha o'sha siz sevgan, siz bilgan va ayni onda siz tomosha qilayotgan inson Muhammadjon Madiyeva siz ayni onda Max Madiyev kanalidasiz. Aziz vatandoshlar, bugungi xabar e, juda ham dolzarb va anchadan beri kelayotgan, anchadan beri jumboq ichida turgan mavzu haqida bo'ladi. Ya'ni Jasur Umirov voyaga yetmagan birinchi kurs talabasini buzib qo'ygani va zo'rlagani haqida. va albatta ko'p faktlar bor, hozir sizga bir-ikkidan isbotlab tushuntirib o'taman. Dastavval bilasizlar, bu kanal sizlar uchun xizmat qiladi. Kimda kim obuna bo'lgan, yana kimda kim obuna bo'lmagan. O'shaning uchun pastda podpisatsiya tugmasi bor qizil rangda. Va bu narsani obuna bo'lishi juda yaxshi bilasiz. Iltimos bu kanalga ham obuna bo'lib qo'llab quvvatlashingizni iltimos qilaman. Zero aytganimdek bu kanal faqatgina sizlarga xizmat qiladi. Agar kimda kim green karta to'ldirtirmoqchi bo'lsa, shaxsan ishonchli va eng tezkor green karta to'ldirish xizmatini o'zim taqdim etaman. Ekranda ko'rgan nomerlaringiz orqali shaxsan menga bog'lanib green kartalarni chiroyli ishonchli to'ldirtirishingiz mumkin. Hammasini o'zim bajaraman va albatta kichkinagina to'lovi bor. Videoga, ya'ni mavzuga o'tamiz. Aziz vatandoshlar, Jasur Umirov esilarda bo'lsa, bir necha oy oldin o'sha Jasur Umirov bilan bir bog'liq juda ham ko'p jinni ketdi ma'lumotlar tarqab ketgan edi va buni ko'pchilik yashirdi, J u deb boshqa qildi, boshqa qildi va shaxsan o'zim Jasur Umirovligini isbotlab videoda gapirib o'tdim. Ya'ni bu Jasur Umirov ekan deb. Va bu yerda otasi bilan gaplashdi va hokazo shunday e, bir nima deydi, shunga o'xshash videolar tarqab ketdi. Bu yerdagi o'sha nag'iz, bu yerdagi sabab 16 yoshli voyaga yetmagan qizni buzilgani, zo'rlangani haqida edi. Hozir sizlar bilan o'sha eski holat bilan ozgina tanishish maqsadida qisqacha video rolikcha bor, o'shani birgalikda tomosha qilamiz. Undan keyin Jinoyat kodeksining 118-moddasiga binoan nima qanday qaror bo'lganini birgalikda tushuntirib o'taman. Siz ham o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishingizni tavsiya qilaman. Zero bu videoda aynan Jasur Umirov va albatta zo'rlangan qiz oilasi ham o'qiydi. Oqilona kimga qanday fikrdasiz bemalol yozib qoldirishingiz mumkin aziz vatandoshlar. Ha, bu arada shaxsan menga ham kommentariyaga so'kinadigan gapingiz yoki omadingizni tilab yozishingiz mumkin. Demak, videoda ko'ramiz. Marhamat. Har xil ichimliklar olib keldi. Konyak, shunaqa narsalar bo'ldi. Siz avval konyak ichganmisiz? Yo'q. Unaqa narsalar ichmaganman. Keyin menga majburlab ichirdi. ich ich deb qo'limga tutqazib nima bo'ldi o'zingizni aqlingizni hushingizni yo'qotdingiz bu jangchigazdan keyin meni chaqirdi senga gapim bor dugonang menga seni qiz bola emas deb aytdi dedi shunaqami yo'q unga ham aytdim unaqa emas dugonamni chaqirmoqchi ham bo'ldim qo'ymadi men turmoqchi bo'ldim o'rnimdan bilan yelkamni bosib olgan edi keyin nomusingizga ham keyin chiqib ketdi baqirdi baqirganimdan keyin hammasi keldi ko'chaga chiqib ketdim ko'chaga chiqqanimdan keyin mashinani haydab keldida sochimdan tortib urib mashinaga mindirib tashladi oqshom ha ko'chada odamlar yo'qmi yo'q edi bu uyda hech kim yashamasmidi yordam berishga o'zini odamlar keyin nima bo'ldi keyin dugonamnikiga qo'yib ketdi dugonangizni opasinikiga ham yo dugonangizni o'zinikiga o'zinikiga o'sha voqealar bo'layotganda dugonangiz sizga yordam bermadi yo'q endi hozir nimani o'ylayapsiz o'zingizni qanday his qilyapsiz kelmayapti yashagim agar shu narsa o'xshamasa o'zimni o'ldirmoqchiman judayam qiynalib ketdim chunki Uyam mendek azoblanishini xohlayman. ishim. shuncha oydan beri qiynalib yuribman. U bo'lsa hali ham rohatda yuribdi. Har kun o'lib tirlaman. Dadam bilan ba'zi bitta yashayman. U qonun oldida javob berishini xohlayman qiynalishini xohlayman uyam menga o'xshab Xo'p aziz vatandoshlar, ba'zi bir o'sha xabar beruvchi saytlarda xabarlariga ko'ra Jasur Umirovga 10-oktyabrdan uje jinoyat kodeksining 18-moddasiga binoan e, o'sha bo'lgan voqeani darajasiga qarab 3 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi belgilanishi mumkinligi haqida xabar tarqaldi. Ushbu xabarga ko'ra Jasur Umirov bir ya'ni yolg'iz o'zi bo'lmagani va ushbu qizni tekshirishganda haqiqatan zo'rlangan va boshqa barobatda shunaqa holatlar bo'lganligi aniqlanganligi e, haqida xabar tarqadi va bu narsa uje 10 oktyabrdan kuchga e, kuchga kirdi. Ya'ni Jasur Umirovga jinoyat kodeksining aytganimdek 18 ga qara e, jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu yerda aytishlarga qaraganda Jasur Umirov yolg'iz bo'lmagani va bir bir nechta do'stlari bilan birgalikda bu qizni birga o'sha e, kvartiraga olib kirib zo'rlagani haqida xabar tarqaldi. Endi Bir tarafdan qizni oilasiga Alloh sabr bersin, bunaqa narsani ko'tarish, bunaqa narsani eshitish o'zi menimcha har bitta otaga juda ham og'ir va juda ham nima deydi, azobli bo'lsa kerak. Lekin men hozir aynan bu voqeaga ko'ra emas, balki umuman qilib gapiradigan bo'lsam, e, bir tarafdan Abidna degan o'sha e, xafa bo'ladigan taraflari ham bor. Nimaga? Ba'zi insonlar ko'p eshitganman, Andijonda ham bunday holatlar juda ko'p bo'lgan, o'zimni tanishlarim orasida ham qiz xola birgalikda yuradi, sevishadi, boshqa qiladi, kvartiraga kiradi, o'zi xolagan holatda ikki taraf xohlagan holatda shu narsa bo'ladi va natijada qiz yozib yuborsa, bola qamalib ketadi. Yoki-da umuman hech narsa bo'lmaydi, boshqa inson buzgan bo'ladi, qiz bilan birgalikda bo'lib qo'yadi. Qiz meni buzdi deb turib o'sha insonni qamatib yuborgan yoki umuman uyushtirilgan holatlarda shaxsan o'zim juda ko'p eshitganman, juda ko'p ko'rganman. Ya'ni demoqchi bo'lganim, e, bo'rini og'za yesa ham qon, yemasa ham qon. Bu yerda balki rostdan ham Jasur Umirovda aybi bordir yoki umuman aybi yo'qdir. Endi ko'pchilik aybi bor dedi. Nimaga? E, sababi Jasur Umirovni bilasizlar, siz bilan biz sho'x, shaddod, erka deb e, ko'z o'ngimizga tasavvur qilamiz va o'shaning uchun birpasda bunday holatlar bo'lsa, haqiqatan bu narsa mavjud deymiz. Ko'rmagan bo'lsak ham, hattoki sham ushab turmagan bo'lsak ham. Demoqchi bo'lgan nima bo'lganda ham buni ustida albatta tepada insonlarimiz ishlayapti. Inshaalloh porasiz, inshaalloh hech qanaqa e, nima deydi, oldi beri tanish bilasiz bu narsani oqilona hal qiladi degan umiddamiz. Eng avvalo ikki tarafga ham omad, sabr tilab qolaman shaxsan men. Bu Buya albatta sud natijasini tomosha qilamiz. Adashmayotgan bo'lsam 90% Jasur Umidovni e, Jasur Umidovga qarshi ketyapti. Demoqchi bo'lganim 90% Jasur Umirov 3 yildan 20 yilgacha qamalish ehtimoli yuksak. Bu ham o'sha qizni zo'rlangan darajasiga bog'liq bo'ladi ekan. Demak, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Green kartaga murojaat qilish esdan chiqmasin. Kommentariyada Telegram kanalim mavjud. O'tib, o'sha yerdan batafsil tomosha qilishingiz mumkin. Sizlar bilan tez orada ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling aziz yurtdoshlar. Mening mazza bor deb umuman Uf. Uf. Düşündüm bu dolga ekanman.